देर से ही सही लेकिन कुछ बनूंगा जरूर कि देर से ही सही लेकिन कुछ बनूंगा जरूर क्योंकि जब लोग वक्त निकल जाता है तो खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं